गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम है हमारे नए क्लास में uh, आप लोग मेरे को तो जानते हैं मेरा नाम संजीव कुमार सिन्हा है और मैं पिछला जे, uh, पिछला जेपीएससी मैंने क्वालिफाई किया है और अभी मैं फिनांस सर्विस में हूँ चूँकि मेरा शेड्यूल तो थोड़ा बिजी है लेकिन uh, मैं आप लोगों के लिए uh, ये क्लासेस मैंने शुरू किया है और इसके पहले मैं चूँकि पर्सनली क्लास ले रहा था लेकिन थोड़ा वो बस ऐसे ही चल रहा था एज यूजल लेकिन चूंकि अब आपको मेंस लिखने हैं तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी होगी तो मैंने थोड़ा इसको चेंज किया है ना और ज्ञान सागर से जुड़ के मैं थोड़ा क्लास मतलब ले रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकें और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पर्सनली जब मैं क्लास ले रहा था तो मैं आप लोगों को समय भी उतना नहीं दे पा रहा था और प्लस टेस्ट वगैरह भी नहीं हो पा रहा था और अब आप लोगों के लिए टेस्ट भी जरूरी है प्लस नोट्स भी प्रोवाइड करने होंगे क्योंकि समय कम है आ, मतलब ये मान के चलिए कि आपको मेंस के लिए मात्र तीन से चार महीने समय है आ रहा है तो आप चार महीने में आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और मुझे भी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना होगा तो मैं इसलिए थोड़ा अपने क्लास को मॉडिफाई किया और ई ज्ञान सागर से जुड़ के इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सबसे बड़ी बात है कि इसके पहले मैं गूगल मीट पे क्लास लेता था तो उसमें डुअल कन्वर्सेशन होता था तो उसमें थोड़ा हम लोग डिस्टर्ब भी होते थे क्लासेस में अभी समय कम है हमारे पास तो डिस्टरबेंस भी नहीं होनी चाहिए और हम लोगों को रेगुलरिटी रेगुलर वे में पढ़ना भी है तो इसीलिए ये क्लास थोड़ा अरेंज वे में हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके आपके समय की भी बचत हो और दूसरी बात है कि आप भागा दौड़ी भी ना हो आपको क्वालिटी भी मिले टेस्ट भी हो नोट्स भी प्रॉपर वे में अपडेट करके मिले तो इसलिए आप लोग इस क्लास को करें और आपको पता ही होगा कि मैं पढ़ाता भी था तो पढ़ाने के दौरान मैं भी पढ़ता था और इसके साथ ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे साथ पिछले सिक्स जेपीएससी में लगभग 40 स्टूडेंट्स तो मेरे क्वालिफाई किए होंगे तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है कि नहीं मैं यदि सही से गाइड करूँ तो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकते हैं क्योंकि मेरा दो सब्जेक्ट है एक तो मैं ज्योग्राफी और दूसरा साइंस ये दो सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूं कि आप यदि मैं जैसे बोल रहा हूं आप उस तरह पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे एकदम डेफिनेट है मेरे पिछले जो सिक्स जेपीएससी हुआ उसमें मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी के वजह से हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी मतलब हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ाता लेकिन ज्योग्राफी के वजह से उनका मार्क्स 125 एंड मोर ये आया है और साइंस में भी सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तो आप यदि इसको फॉलो करेंगे अच्छे से और मैं जैसे बोलूंगा टेस्ट देंगे मैं रिमार्क करूंगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आपके पास समय कम है लेकिन समय कम डोंट वरी आप उस समय को यूटिलाइज बढ़िया से कर सकते हैं मतलब आप यदि एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर वे में आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आप आराम से मेंस पास कर सकते हैं तो चलिए मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ सबसे पहली बात तो है आज ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे कम से कम समय में हम लोग किस तरह मतलब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप सक्सेस हो जाएंगे ये मान के चलिए कि इस बार आपको समय नहीं मिल रहा है तीन से चार महीने में आपके मेंस हो जाएंगे तो इसलिए इसलिए आप जो है एक स्ट्रैटेजी बनाइए क्योंकि देखिए एग्जाम पास होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है सबसे पहला चीज जो है जो फर्स्ट कंडीशन इज है ना आपका स्ट्रैटेजी आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं ठीक है ना स्ट्रैटेजी आपका सही होगा तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं बिना स्ट्रेटजी के पढ़ेंगे तो एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहला चीज है आपको स्ट्रैटेजी क्लियर करना स्ट्रैटेजी बनाना ठीक है हम मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ केवल साइंस और ज्योग्राफी की नहीं सबसे पहले तो आप अपना स्कोर देखिए सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये है कि क्या मैं पीटी पास कर पाऊंगा या नहीं तो हम लोगों का खास करके मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं जेपीएससी भी दिया बीपीएससी भी दिया इंटरव्यू फेस किया बीपीएससी में मैंने दो बार इंटरव्यू दिया बाई लकीली नहीं हुआ कोई बात नहीं है फिर जेपीएससी भी मैंने दिया तो मेरे को ये मेरा एक एक्सपीरियंस है क्वेश्चन देखकर और सारा कुछ क्लियर होकर मैं ये बता रहा हूँ कि यदि जनरल में आप यदि 110 टू 115 आपने किया है तो आप सियोर रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा और 115 से अब हैं सबसे पहली बात तो है कि देखिए यहाँ पे ये जेपीएससी की एग्जाम है आप एक गजस्टेट ऑफिसर बनने वाले हैं तो आप सबसे पहले ईमानदारी से अपना स्कोर को चेक करें कि आपने कितना करा है क्या बोलते हैं लोग उस पर मत जाइए आप एकदम ईमानदारी से अपने स्कोर को चेक कीजिए आपका स्कोर कितना हो रहा है और जेपीएससी वाले आंसर से है ना ऐसे बहुत सारे आंसर आए हैं बहुत सारे आंसर्स बहुत जगह के आंसर्स भी अच्छे हैं उनसे भी आप मिला सकते हैं लेकिन अब जेपीएससी चूंकि दे चुका है तो आप उससे मिलाइए यदि आप 110 टू 115 है जनरल में तो आपका सिलेक्शन सियोर है और आपको मेरे हिसाब से तैयारी में लग जाना चाहिए और एकदम युद्ध स्तर पे तैयारी में लग जाना चाहिए और 115 से जिन्होंने ज़्यादा किया है वो तो एकदम श्योर है उनका सिलेक्शन श्योर है भीड़ पे मत जाइए कि इतने स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं क्या होगा हर बार भीड़ रहता है लेकिन भीड़ पे मत जाइए कंपटीशन मात्र 25 परसेंट स्टूडेंट्स में ही होता है और और ये 25 परसेंट स्टूडेंट्स में इतना ये जो क्वेश्चन था मैंने भी देखा क्वेश्चन बहुत डेफ्थ क्वेश्चन था तो 110 से 115 स्कोर करना बहुत अच्छी बात है अपने आप में ये बहुत अच्छा स्कोर है और इसी के हिसाब से आप तैयारी शुरू कीजिए ये तो हो गया आपका मतलब कि क्या स्कोर आएगा कितना कट ऑफ जाएगा बाकी पिछले बार तो चूंकि जनरल का कट ऑफ कम था और कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा था क्योंकि पिछले बार रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया था अब झार वो चूंकि देखिए पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो बिहार के नियमावली से होता था अब झारखंड सरकार ने अपना नियमावली बनाया है एग्ज़ाम के लिए तो इसमें आपको रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा रिजर्वेशन मिलेगा आपको तो जब रिजर्वेशन की बात होगी तो ऑब्वियसली जनरल का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाएगा और बाकी कैटेगरीज के कट ऑफ नीचे आएंगे ठीक है good morning all of you बाकी के कैटेगरीज के नीचे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए बाकी का जो है आ, वो नीचे जाएगा तो मान के चलिए कि यदि जनरल का कट ऑफ 110 से 115 है तो OBC BC one S T का कट ऑफ नीचे जाएगा तो आप उसी हिसाब से अंदाज लगा लीजिए ठीक है यदि मान लीजिए कोई एस कैटेगरी में है वो यदि 105 करते हैं तो वो भी सियोर है वो भी सियोर है कि उनका होगा फिर जनरल में भी जिनका इकोनॉमिकली वी वीकर कैटेगरी से हैं उनका भी सिलेक्शन हो सकता है यदि 110 किए हैं तो तो इस तरह से लग जाना चाहिए आपको दूसरी बात मान लीजिए बाय द वे नहीं होता है तो आपकी ये आपका ये पढ़ाई जो है वो कहीं खराब नहीं जाएगा आप मेंस तो कर चुके होंगे ना मेंस का बर्डन तो खत्म होगा और आप सब लोग जानते हैं कि मेंस का सिलेबस बहुत वास्ट है वो यदि कोई ये बोलता है कि मैं इसको पांच महीने में पढ़ के क्वालिफाई कर जाऊंगा मतलब ऐसे जनरली तो ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक साल का पूरा सिलेबस है लेकिन चूंकि अब समय कम है तो ये भी नहीं सोचना है कि नहीं होगा होना तो सियोर है बस एक स्ट्रैटेजी के तहत आपको पढ़ना है ठीक है चलिए हम लोग ये बात कर लिए कट ऑफ की कि हम लोगों का कट ऑफ कितना जाएगा अब रह गया स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे मेंस के लिए आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा देखिए मेरा ये मैंने रिसेंट पास किया है तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया जाए और किस तरह से एग्जाम पास किया जाए चूंकि मेरे पे आप लोग सब लोग जानते हैं मेरे पे फैमिली बॉदरेशन भी था एक परिवार है मेरा उसको भी चलाना है उसके लिए अर्न भी करना है अर्न करने के लिए आठ से दस घंटे टाइम देने हैं एट आवर्स मिनिमम और इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो मेरे तरह ही किस कंडीशन या सिचुएशन को वो मतलब उससे सफ़र कर रहे होंगे उनको भी अर्न करना ज़रूरी है एक फैमिली चलाना ज़रूरी है तो इससे भी तो बहुत लोग ये सोचते हैं अरे इतना समय में मैं कैसे करूंगा है ना अर्न भी करना है जॉब करना है बिजनेस है तो बिजनेस करना है फिर भी आप कर सकते हैं जो मैंने किया है ना मैं मतलब कि आठ घंटे अपना अर्न के लिए मेरा फोकस होता था लाइफ में आठ आवर मेरा काम होता था चूंकि टीचिंग लाइन से था तो ये आठ आवर में टीचिंग मतलब आठ घंटा तो पढ़ाना ही पड़ता था आठ नहीं तो कम से कम छः घंटा तो पढ़ाना पड़ता था अब इस इसी दौर इसी बीच में मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइम को यूज़ किया जो मेरा वेस्ट जा रहा था उस समय को मैंने यूज़ किया और पढ़ाई किया ठीक है तो आपको भी वही करना है ये नहीं सोचना है कि कैसे करूं अच्छा दूसरी बात है जैसे मैं अभी आपको सात से नौ पढ़ा रहा हूं तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये टाइम सुटेबल नहीं है यदि पॉसिबल हो तो ये टाइम को आप मैनेज करें और नहीं पॉसिबल है तो इसीलिए मैं एक और आपको फैसिलिटी दे रहा हूं कि ये रिकॉर्डिंग होगा हर क्लास का और पर डे आपको ये रिकॉर्डेड क्लास भी आप ले सकते हैं ठीक है रिकॉर्डेड क्लास लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो वो छूटा हुआ होगा क्योंकि अब समय नहीं है कि क्लास छूट गया तो कैसे नोट्स लिखें किससे मांगे वो समय नहीं है तो ये फैसिलिटी भी इसीलिए मैं थोड़ा प्रोफेशनली अब पढ़ा मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पर्सनली ये संभव नहीं था तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं तो ये हम मैंने इसीलिए किया है कि जिनका क्लास मान लीजिए छूट जाता है तो वो उस रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे तो उनको ये फील होगा कि मैं क्लास कर रहा हूँ ठीक है ये तो हो गई बात आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे अभी हम लोग स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं सबसे पहले तो आप पेपर देखिए क्योंकि हिंदी इंग्लिश हिंदी और फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश है हिंदी प्लस इंग्लिश तो हमारे सिक्स जेपीएससी में ये एक पेपर की तरह ऐड हुआ था लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में क्लियर क्लियर दिया हुआ है कि ये पेपर में ऐड नहीं होगा आप क्या लिख रहे हैं अगर सर बीएससी में थे हाँ मैं बीएससी में था ये एक कोई पूछ रहे हैं कि आप बीएससी में थे हाँ मैं बीएससी में ही पढ़ाता था ज्योग्राफी और साइंस और वहीं से बहुत सारे स्टूडेंट्स किए हैं लेकिन चूंकि थोड़ा सा टाइम वाइम या थोड़ा सा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम हो गया इसीलिए मैंने खुद का वो थोड़ा देखिए अब मैं जॉब में हूँ ना तो जॉब में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और बहुत और समय का भी मेरे पास कमी है तो समय की कमी के वजह से और जॉब में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होने के वजह से मैं आपको खुद पर्सनली ये प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लास ज्ञान सागर के साथ चूंकि थोड़ा सा उनके साथ मेरा मैच हो गया सारा कुछ है ना सारे कंडीशंस मेरे इनके साथ फेवरेबल थे इसीलिए मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ चलिए जो भी है हम लोग डिस्कस वो बाद में करेंगे पहले समय कम है हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं हिंदी इंग्लिश अब आपका क्वालिफाइंग है ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश सब क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे हमारे सिक्स जेपीएससी में ये लिखा हुआ नहीं था कि मार्क्स ऐड होगा मतलब ये नहीं लिखा हुआ था केवल लिखा हुआ था क्वालिफाइंग और उन्होंने इसको ऐड किया तो खैर चलिए आप इससे फ्री हो गए इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा बहुत लोग इस पर भी परेशान होते हैं कैसे पढ़े आपने टेंथ में पढ़ा है उसी से हो जाएगा कुछ नहीं है हिंदी में क्या है एक निबंध लिखना है आप निबंध लिख सकते हैं उसके बाद कुछ शुद्धिकरण वाक्य शुद्धिकरण सियोर है शुद्धिकरण आप ये टॉपिक्स लिख लीजिए शायद आपका आपको काम आ जाए हिंदी इंग्लिश में आप सबसे पहले तो एक निबंध की तैयारी कर लेंगे निबंध के लिए कुछ नहीं करना है कुछ एक टेंथ की बुक आती है उसको थोड़ा देख लेंगे है ना तो वो निबंध टच हो जाएगा और जब आप एग्जाम देंगे तो उस समय का रिसेंट करेंट का कोई क्वेश्चन को कोई मुद्दा जो होगा वो सियोर आएगा है ना वो श्योर आएगा जैसे सिक्स जेपीएससी में आ, महिला सशक्तिकरण पे आया था तो हमने लिखा था उसको ठीक है ना तो आ, तो यहाँ पे आ, आप जो है एक निबंध लिखेंगे शुद्धिकरण वाक्य का शुद्धिकरण वो जनरली उसके लिए भी बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है वो आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलती क्या है ठीक है ना past tense present tense tense वाली गलती होती है था है फिर प्रिपोजिशन वाली थोड़ी गलती होती है तो थोड़ा टेंथ का बुक देख लेंगे पांच दस दिन पहले तो हो जाएगा तीसरा जो होता है वो आपका संक्षेपण तो संक्षेपण तो सब लोग कर लेते हैं वो देख लेंगे लिख लीजिए सब लोग संक्षेपण तो तीन चार ये क्वेश्चन फिक्स है हाँ उसके बाद एक समास और संधि समास व संधि इससे क्वेश्चन सियोर है रहता है समास और संधि तो इतना क्वेश्चन आप देख लेंगे थोड़ा संज्ञा भी देख लेंगे संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सब देख लेंगे ठीक है ना तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं वो आप देख लेंगे लिख लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समाज संधि तो ये आपका हिंदी हो जाएगा अब रह गए इंग्लिश की बात इंग्लिश भी बहुत टफ नहीं है इंग्लिश में क्या है आपका फ्रेज आएगा है ना फ्रेज आएंगे उस फ्रेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर करना है तो वो आपका करीब करीब उनको लग रहा है टेन या ट्वेंटी टेन मार्क्स का रहता है फिफ्टी में टेन मार्क्स का फ्रेज है है ना उसके बाद उसमें आपका प्रिपोजिशन फिलिंग रहता है आप प्रिपोजिशन को भरिए तो ये सब आप कर लेंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं है है ना और टेंथ क्लास की बुक को उठा के एग्जाम के दस दिन पहले भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा उसको पढ़ना अभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है ठीक है तो आप उसको कर सकते हैं दूसरा पेपर आपका रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज आप जो ले रहे हैं वो पढ़िए ट्यूशन यदि पॉसिबल है तो जरूर करिए है ना मेरा खोरठा में डेढ़ सौ में मैंने वन ट्वेंटी मार्क्स लाया है ये अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है मेरे को नहीं लगता कि इतना कोई लाया होगा और जबकि खोरठा में मैं एकदम